hello and welcome friends open office base database सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की वीडियो है ओपन ऑफिस बेस डेटाबेस की तो अभी आज के वीडियो में क्या बात करेंगे हम यहां पर देख सकते हैं ये देखिए यहां पर कीबोर्ड लिखने के बजाय केवल कीबो रह गया है कीबो देख सकते हैं और यहां पे पूरा पूरा माउस है लेकिन यहां पे हेडफोन मैं लिखता हूं तो हेडफोन यहां पर एक्सेप्ट ही नहीं करता है यहां पे लिखा P H O N E और यहां पे एंटर करके नीचे आए जैसे ही नीचे आए तो यहां पे देखिएगा ये ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है ये देखिए ये क्या कह रहा है value too long in statement update table set name of product और इस तरह की चीजें ये बोल रहा है यानी एसक्यूएल क्वेरी में जाकर के आप कुछ ऐसा करिए नहीं तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा आप इसको क्लोज करना चाहेंगे यस करेंगे ओके okay करेंगे क्लोज भी नहीं कर पाएंगे तो तब तक क्लोज नहीं कर पाएंगे जब तक इसकी वैल्यू यानी कि कैरेक्टर्स इसमें फाइव ही रहने चाहिए कुल मिला के ये कहना है ठीक है तो यहाँ पे हेड पी हेड पी तक ये सपोर्ट करेगा अब देखिए अब इसको अगर मैं क्लोज करता हूँ तो ये यस करूंगा तो ये क्लोज हो गया लेकिन वहां पर ये क्लोज नहीं हो रहा था कारण क्या था कि यहाँ पर हमने वैलिडेशन दिया हुआ है इसमें देखिए यहाँ पर कीबो है अगर मैं कोई और प्रोडक्ट का नाम लिखना चाहता हूँ लाइक मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ यूएसबी केबल तो ये लिखा यूएसबी और फिर लिखेंगे केबल तो सी ए बी एल ई और फिर मैं जैसे इधर जाऊंगा तो यहाँ यूएसबी केबल की प्राइस लिख दूंगा 300 और यहाँ पर यूनिट लिख दूंगा 6 लेकिन फिर भी ये सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि केवल और केवल 5 कैरेक्टर ही ये सपोर्ट कर सकता है 5 कैरेक्टर से ज्यादा देंगे तो ये आगे ही नहीं जाने देगा आपको ठीक है तो यहाँ पर मैं केवल यूएसबी दे सकता हूँ क्योंकि यूएसबी तो थ्री कैरेक्टर ही हुआ यहाँ पर आ, फोर दे देंगे फोर आईडी रह गई थी अब यहाँ से इसको सेव कर दिया तो ये सेव हो गया अब कोई एरर मैसेज नहीं आया और ये सेव हो गया ठीक है अब ये सेव हो गया अब इसका वैलिडेशन मैं दिखाता हूँ वैलिडेशन कैसे लगाया गया है इसमें ठीक है तो यहाँ से चलते हैं इसको एडिट कर लेते हैं इसको एडिट किया इस तरीके से तो हमने जो भी वैलिडेशन लगाया हुआ है वो लगाया हुआ है नेम ऑफ प्रोडक्ट पर ये जो नेम ऑफ प्रोडक्ट फील्ड लिखी हुई है यहाँ पे टेक्स्ट वेयर कैर लिया हुआ है हमने तो यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर जब नीचे देखेंगे आप ये देखिए यहाँ पर एंट्री रिक्वायर्ड यस और यहाँ पर फाइव दिया गया है फाइव इसका मतलब ये है कि केवल पांच कैरेक्टर्स ही ये सपोर्ट करेगा ठीक है अगर आप चाहते हैं कि ये 10 कैरेक्टर सपोर्ट करे या 8 कैरेक्टर सपोर्ट करे या 6 कैरेक्टर सपोर्ट करे तो आप सिर्फ यहाँ 6 लिख दीजिए और इसको सेव कर दीजिए तो इसको क्लोज करते हुए वक्त हम तो ये सेव कर लिया इसको और अब यहाँ से डबल क्लिक करते हैं तो अभी देखिए यहाँ पर सिक्स कैरेक्टर ये सपोर्ट करेगा तो की वो के बाद आर अगर मैं दे देता हूं तो आर तक तो ठीक है ये सपोर्ट कर जाएगा लेकिन उसके बाद नहीं करेगा क्योंकि देखिए छह कैरेक्टर हो जा रहे हैं तो यहां पर आता हूं आगे बढ़ता हूं यहां पर आ गए माउस तो ठीक ही है हेडफोन में पी एच लिख सकते हैं केवल हम पी के बाद एच लिख पाएंगे देखिए यहां पर एच लिख दिया तो हेड पी एच यहां आ गया इसके बाद आप नहीं लिख सकते लिखेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा जैसे यहां पे ओ लिख दिया मैंने और फिर आगे बढ़े तो यहां पर फिर वही दिक्कत आएगी देख सकते हैं ये एरर आ रहा है ठीक है क्योंकि 6 करेक्टर दिया हमने इस वजह से ये एरर आ रहा है तो यहां पर पी एच ही रख देते हैं ठीक है और अब इसको क्लोज करते हैं तो यहां पे क्लोज कर दिया अब देखिए पीएच तक ही आ गया है पूरा अगर इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं अगर इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो यहां से जा करके और फिर राइट क्लिक करिए फिर इसको एडिट कर लीजिए जैसे ही एडिट करते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर हमने कितना दिया था कितना कैरेक्टर 6 कैरेक्टर तो इसको हम उठा करके 10 कैरेक्टर कर देते हैं अभी हमने इसको 10 कर दिया है और अब इसको क्लोज करके और यहां पर नाम को पूरा कर लेते हैं जो भी नाम दिए गए हैं उसको हम करेंगे पूरा ठीक है तो इस पर डबल क्लिक करते हैं ये ओपन हो जाएगा और यहां पर जाकर के B O A R D keyboard हो गया B O A R D keyboard mouse हो गया फिर हेडफोन करना है यहाँ पे तो क्लिक किया यहाँ पे P H O N E headphone हो गया USB केबल लिखना था हमें तो यहाँ पे यूएसबी केबल लिख दिया तो सब कुछ अब पूरा हो जाएगा क्योंकि 10 कैरेक्टर्स ये सपोर्ट कर जाएगा लेकिन 10 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं सपोर्ट करेगा मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर फाइव कर देता हूँ पहले पहले यहाँ आई डी कर देता हूँ और यहाँ पे कुछ लिखता हूँ लाइक ए बी सी ये तीन कैरेक्टर हुआ डी चार कैरेक्टर ई e, पांच कैरेक्टर ठीक है फिर एफ छह कैरेक्टर जी सात कैरेक्टर एच आठ कैरेक्टर आई नौ कैरेक्टर जे दस कैरेक्टर दस कैरेक्टर तक ये सपोर्ट करेगा लेकिन उसके बाद नहीं करेगा अब मान लीजिए इसकी प्राइस सात सौ रुपए हो कोई भी प्रोडक्ट है ये मान लीजिए और यहाँ पे छह कर दिया आपने तो ये एक्सेप्ट कर जाएगा लेकिन इसके बाद एक और अगर आप बढ़ाते हैं के कर दिया मैंने तो अब देखिए अब क्या होगा यहां पर जैसे ही आए तो ये देखिए ये फिर एरर देगा तो यहां से आप वैलिडेशन लगा सकते हैं उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि हमें ये आगे बढ़ने नहीं देगा और सेव नहीं करने देगा तो यहां पर इसको हटा करके फिर हम इसको क्लोज करेंगे ये सेव हो जाएगा तो देखिए ये सेव हो गया है वही एबीसीडी जो लिखा था हमने उसी नाम से ये सेव हो गया है तो यही वैलिडेशन है इस तरीके से वैलिडेशन लगा सकते हैं और भी वीडियोस आती रहेंगी thank you for watching this video